aura toujours fait ce contact à la demande de, de, ça, de Georgette Materne, qui voudrait avoir euh, des messages de son papa Michel, qui est décédé le 17 février 2019. Voilà. Elle voudrait savoir si vous allez bien, Monsieur Michel. wieder das Tier von Boko Haram. Ja, ich würde sagen, der Name der Terrordienst ist Boko Haram. Das heißt, die sogenannte wieder das Tier von Boko Haram. Ja, ich würde sagen, der Name der Terrordienst ist Boko Haram. Das heißt, die sogenannte wieder das Ziel von Boko Haram. Ja, ich würde sagen, der Name der Terrormiliz ist Boko Haram. Das heißt, die sogenannte wieder das Ziel von Boko Haram. Ja, ich würde sagen, der Name der Terrormiliz ist Boko Haram. Das heißt, in der Vergangenheit immer wieder betont haben. Warum? der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. der Vergangenheit immer wieder betont haben. Gracias. Iya,